ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗಾಗಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಗ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು L I C money back plan explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು they are good in money back plan okay so ಆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದು L I C new money back plan twenty years ಟರ್ಮ್ದು ಈ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಏಜೇ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತು lakh basic sum assured total sum assured and twelve lakh fifty ತೌಸಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಜು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿ if you get returns at the rate of eight percent what you will get if you get at the rate of four percent what you will get ಇದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದು one year two year three year one up to twenty ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಸರೆಂಡರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಮೆಚೂರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯಾಕೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಜನರಿ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೋನಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ at the end of the year they will give you as a benefit as an interest as an added advantage because you are taking policy okay so ಈ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಾವು ಹೆಸರು ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ it should not be suicide suicide ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು policy okay so second year onwards ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಸಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೆತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀಸನಿಂದ ಡೆತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೋನಸ್ ಏನಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ okay second year third year fourth year fifth year ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಹೋ ನಾನು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಲೇ ನಂಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಓಕೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಲ್ಲ so depend up the company performance okay guaranteed ಇದಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇದು ರಿವಿಜನರಿ ಬೋನಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು depending up the company performance ಓಕೆನಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ I will consider when I give ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ so I will show you eight percent return only eight percent ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಟೆಂತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ತುಂಬಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಓಕೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ whether I will be able to complete the twenty year term ಪ್ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಡುವೆ ಯಾರು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದು G S T amount add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರು ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹಾಕೋಣ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಇದು so policy pre premium term paying term is fifteen year maturity term ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೆ ನನಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ we will consider maximum returns ಇದೇನಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ assuming eight percent return only ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟೇ ಹಾಕೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ nine lakh eighty five thousand ಓಕೆನಾ so nine lakh eighty five thousand total maturity benefit okay ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ only two percent return so ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ okay is equal to X I R X I R R okay ಈ ಫಾರ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು X I R R in into bracket let's select all cash flow from here to here ಆಯಿತಾ ಕಾಮ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು so that I can understand what is the actual return two percent ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ನೀವು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಕೋಣ ಇದು survival benefit maturity benefit okay maturity benefit inclusive final additional bonus ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಡ್ದು end of twentieth year so ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಕೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ okay so six percent death benefit ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿತಾ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು whether I should take this plan or not ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ತಗೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ okay so thanks for watching this video till now have a great time and please share this video with your friends and families and also subscribe to our channel thank you